ब्रह्म तुम्हें पर ब्रह्म तुम्हें इस सृष्टि के अस्तित्व तुम्हें रम लो खुद जम लो खुद देखो सच्चित आनंद तुम्हें ईसा तुम हो पैगंबर भी हो बुद्ध तुम्हें ही है परमहंस ना तुम नभ में ना तुम कण में पर पिंड तुम्हें ब्रह्मांड तुम्हें देखो सब में खुद को जिस दिन पाओगे सत्य के रंग कई मत पूजो तुम किसी पत्थर को तुम दो नकार हर पुस्तक को ना शून्य है ना है निर्गुण ना सत्य है ना है आत्मन ऊपर नहीं नीचे नहीं ना सूर्य में ना चंद्र में अनुभव कर लो जो है असीम प्रतिपल होती सांसे विलीन प्रतिपल होती सांसे विलीन प्रतिपल होती सांसे विलीन